Mikail Müşfiq, Həyat sevgisi, ixtisarla. Ah, mən gündən-günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim? Bu yerlə çarpışan, göynə əlləşən dostdan, aşinadan necə əl çəkim? Dönmə bir şəbnəmə yaz səhərində. Könül günəş kimi parla yerində. Göylərin lacivard ətəklərində gedən bu qovğadan necə əl çəkim? Baxınız, dan yeri sökülmüş kimi. Dostlar bir cəbhəyə tökülmüş kimi. Uzaqdan uzağa xam gümüş kimi ağaran səhradan necə əl çəkim? Təbiət varlıdır, təbiət xəsis. İşlədərkən onu sən ey mühəndis, mən də qart daşlara verdiyim bu his, bu incə mənadan necə əl çəkim? Bir yanda tərlanlar, dumanlı dağlar, Bir yanda kəkliklər, ayna bulaqlar, bir yanda bülbüllər, çiçəkli bağlar, mən bu tamaşadan necə əl çəkim? Həyat dedikləri bu keşməkeşdən, qəlbimdə, qanımda yanan atəşdən, gecədən, gündüzdən, aydan, günəşdən, bu əngin fəzadan necə əl çəkim? Qarşımda dalğalı dərin bir ümman, Ümmanı sarsıdır bir acı tufan, Bəyaz köpükləri bir çiçək yapan Şeirdən, xülyadan necə əl çəkim? Ulduzlar fikrimin çırağvanıdır, Bulud xəyalımın karivanıdır, Səma ki hissimin aşiyanıdır, Böylə bir səmadan necə əl çəkim? Xəzan acısına edib təhəmmül, Gülün kölgəsində ötəndə bülbül, Həyat, həyat deyə çırpınır könül, könüldən, sevdadan necə əl çəkim? Sən aldın aşını yeni hisslərdən, ey cavan qələmim, düşmə bəhərdən. A dostlar, söyləyin, mən bu hünərdən, bu təbi valadan necə əl çəkim?